Oke teman-teman Kita bersihkan mobil truk pasir Kita bongkar dulu teman-teman Wow Mobil ambulan Mantap mobil beko. Keren. Mobil off-road. Mantul. Kita langsung bersihkan. jadi bersih kita bongkar lagi teman-teman Wow, mobil balap Formula 1 Mantul bulldozer keren mobil salender kita langsung bersihkan mantap wow motor ATV mantul mobil monster mantap kereta Thomas warna merah mantul kita langsung bersihkan jadi bersih kita bongkar lagi teman-teman wow mobil kebersihan keren mobil tanki, mantap mobil box container panjang sekali teman-teman kita langsung bersihkan mantul mobil beko mobil militer roket mantap mobil pemadam kebakaran mantul kita langsung bersihkan Wow, kereta api. Mantul. mobil balap keren mobil forklift mantul kita langsung bersihkan Wow. Helikopter. Mantul. Mobil truk. Mantap. Mobil bus tayo. Lucu sekali ya teman-teman. Kita langsung bersihkan. Kita bongkar lagi, teman-teman. mobil derek mantul loader keren mobil molen mantul kita langsung bersihkan wow mobil beko mantul jadi bersih bersih teman-teman